Donc euh, on a bien marché, on a fait une belle aire euh, qui simule une zone où la neige s'est accumulée suite à une avalanche. Et on a caché euh, un DVA dans un sac à dos. Voilà. Donc là, on va voir comment on fait pour retrouver ce DVA, hein, puisqu'on s'entraîne pour que le, cas, le jour où, si ça arrive vraiment, il faut qu'on sache se débrouiller. Voilà, alors on va voir les différentes étapes. Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'allumer en mode Recherche. Alors, un truc important, on est à pied, on pourrait très bien faire la recherche à ski. Là aujourd'hui ça porte pas trop mal, on s'enfonce pas beaucoup, donc j'ai fait le choix de vous faire euh, vous déplacer à, à, pied, ça permet de prendre son temps, ne pas partir trop vite. Voilà, donc on va mettre notre DVA en mode recherche, et là, et eh ben, tu vois, sur mon DVA, il m'indique qu'il ne reçoit pas de signal. Alors c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il y a personne, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une, qu'on va, va, commencer une phase de recherche qui s'appelle la recherche du signal. Une recherche du signal, ça va consister à se promener sur l'avalanche en n'étant jamais plus loin, nous, que 25 mètres des bords de l'avalanche, des, des, bords droit et gauche de l'avalanche. Ici, on a simulé une petite avalanche, hein. donc on ne va pas avoir besoin de beaucoup se promener. Mais si on est sur une avalanche beaucoup plus grosse, eh ben, il faudra il faudra euh, beaucoup plus se promener. Donc maintenant qu'on a mis notre DVA en mode recherche, on va commencer notre recherche du signal. Là j'ai un signal, donc euh, on va commencer à avancer par là. On va faire comme si... En descendant. Ouais, et la flèche, tu vois, elle nous dit, elle nous dit continuer par là. Ah, tu vois, elle tourne la flèche, on suit la flèche et on fait diminuer le chiffre. Ça veut dire qu'on se rapproche. Si le chiffre va ça veut dire qu'on s'éloignerait. Et voilà, et on suit cette flèche. Tu vois, 26 mètres, 23 mètres, 21 mètres, ça veut dire qu'on se rapproche. Ah, on peut même un peu accélérer. 14, 10, 9, ah, on commence à être chaud là, 7, 6,1. Ah et là, elle a tourné, tu vois. Donc là, on arrive à 3 mètres. À 3 mètres, on va descendre le DVA au ras de la neige. Bras tendu. Et on va continuer à faire diminuer les chiffres. 2,1, 1,6, 1,3, 1, 1, 0,9, 0,9, 1,1, 1,2, 1,1, 1, 0,9, 0,9, 1 mètre. Alors tu vois, j'ai pas tourné l'appareil, je l'ai laissé toujours dans la même direction. 0,9, 1 mètre. Je reviens à 1 mètre, le minimum, à 0,9. Et là, voilà. Et donc là, j'ai trouvé 0,9, la valeur minimum. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire et eh bah, Il faut sortir sa sonde. Ah, ben, tiens, tu vas sortir ta sonde et tu vas la monter. on va sonder en prenant notre sonde à deux mains. Avec des gants, c'est préférable. <clears throat> Et on va se mettre perpendiculaire à la surface de la neige. Tu vois que la neige, ici, c'est un petit peu incliné. Donc on va se mettre comme ceci et on va sonder. Et là, qu'est-ce qu'on tombe Vas-y tu sens là D'accord. Quelque chose de mou. Ah, Alors, si on n'était pas tombé dessus du premier coup, c'est pas grave. Il va falloir qu'on fasse euh, un escargot autour de ce, point de sondage. On va déplacer notre sonde de à peu près 20 cm au-dessus. On va faire, on va faire un sondage jusqu'à taper quelque chose de dur. Donc on a notre victime au bout de notre sonde. Maintenant, il faut pelleter. D'accord Et donc il faut s'organiser pour pelleter. Alors là, on n'a pas simulé très profondément enseveli, mais imaginons il soit plus profondément enseveli, notre copain, hein, on était trois ce matin, on n'est plus que deux, et eh ben, il va falloir s'organiser. Pourquoi Parce que si on se met à creuser de manière instinctive, on risque de faire un gros trou, un beau trou autour de la sonde. On va peut-être tomber dessus, mais on n'aura pas quelque chose qui va nous permettre de l'extraire facilement. On va avoir une espèce de, puits où toute la neige va retomber dessus. Donc peut-être qu'on arrivera rapidement euh, à trouver quelque chose, une partie de son corps, mais c'est pas comme ça qu'on va travailler de manière efficace. Donc, tu vas, tu vas sortir ta pelle. Moi, j'ai la mienne qui est ici. Et on va s'organiser. Donc, euh, alors, ça serait mieux d'être à trois hein, mais comme il est dessous, notre copain, il ne peut pas nous aider. Alors, on va se mettre... Moi, je me mets le long de la sonde. Là, tu te rapproches à une distance de pelle. Voilà. Et si on était trois il y aurait un troisième de l'autre côté de ta pelle également. Et là, on va juste creuser ici moi, je vais creuser le long de la sonde. Tu vois, je fais des blocs, la neige est déjà un petit peu dure. Et je te passe la neige. Et toi, tu as juste à l'envoyer derrière. Voilà. Alors, tu creuses un petit peu. Voilà, là je tombe dessus parce qu'il n'est pas profond. Et on se passe la neige comme ceci. Pas besoin de la soulever. Voilà. Ah bah il est là. on va remettre ça. Donc là, on va dégager soigneusement autour de lui. Voilà, et ensuite, pour ramer, bah, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une poignée, on, bah, on, va faire comme en, rafting, la neige, on la rame comme ça. Là, aujourd'hui, on n'a pas de chance, on n'a pas de poudreuse. Mais un jour poudreuse, eh ben, on va ramer la neige, et ça évite de se fatiguer en la soulevant. Hein D'accord L'idée, c'est de d'économiser nos forces d'économiser nos forces parce que on s'est rendu compte que si on s'organise en pelletage, on va gagner énormément de temps pour, pour, euh, pour euh, sauver la personne. Hein. C'est dommage d'être bon sur tout le reste, d'avoir les bons outils de pelleter n'importe comment. Voilà, donc ça c'est important le pelletage et c'est à travailler. En groupe, que tout le monde soit au courant quand on est dans un groupe constitué. Voilà. Voilà, on a retrouvé notre copain euh, en moins de 15 minutes. Hein, c'est un, peu pour ça qu'on a tout ce matériel. Les 15 premières minutes, ce sont les, plus importantes. C'est là qu'on a le plus de chances de survie. Donc euh, c'est pour ça qu'on est équipé de ce fameux triptyque, le DVA, la sonde et la pelle. Et bien sûr, on sait se servir de tous ces éléments. Et avec ça, eh ben, euh, on a plus de chances de récupérer un copain qui serait tombé sous l'avalanche. Voilà. Bien sûr, tout ça, ça doit s'accompagner d'une prévention c'est-à-dire d'une préparation, d'une expérience, pourquoi pas d'être encadré avec des pros ou des clubs, et afin d'éviter qu'on en arrive là. Voilà.